Plant, plant, plant, plant, cypher. Still waiting. I'll find you. Mark two. Trying to hide. My eyes are down. One enemy right remaining. Where I thought. 我操！我现在从没来过地方。 nice 哦 n 好。c o v e r going out。Where are you? Enemies coming, bring them down. 刚要叫我们。对战妹。完。现在开始直播，然后登录一下我看一下。My bolt is reloading。多习惯。不是，我要从开到到。 night night。你要等我 AP 跑完吗？两分钟。I <laughs> have the spike。不是哦，我用宝匹马不是。在搞那边。Where are you？哦，我。Oh, 我看这。Thirty seconds left, last player stand。这我昨天走了八千多，快九千步了，操！你很开心？你很开心啊？Still waiting, I'll find you. 开心？开心吗？Ten seconds left. 哦，哦 no，sorry。 Find you. Last player standing. 好 <laughs> 啊，这次我搞修复乐色 AP。我先走开。就。是。哇，刚刚队友太冲动了，百次他们穿烟，他们一，那对面有那个我们我们的烟，然后他们全部冲出去死掉。 Gam Yellow two. All there, all there. Two yellow. Eh. Salty. One enemy. He's right Nice. Bro, let's go. Hey, me, me, me. Tim beacon here. One enemy remaining. Thirty seconds left. Oh my god! Bags and tags. 可以了，哦，那我以我搞个。Hush, find you. Last player standing. Go, go, go, go, go. Oh, shit. Oh, shit. One enemy remaining. 我就真的中了。哦，nice, bro. 我都还没打完，他就说不对了。你打第一吗？不然你你可以按 A 吗？你按一下 A 看看吧。 A 按出 N as well。零一零二你赞没？啊，我先试几个，几个突塔。啊，堵上去。三、四、五、六、个。零一零二你赞？六吗？啊六。One enemy remaining。零一零二你赞赞啊！我要打，了，我刚就出现。啊，去，瞬间，瞬间帮我快，快送去草到我家，快点。 好，快点！杨俊杰，不是快点帮我赢啊！我们队友死光了。没有你，你你是傻逼。我喂，王俊熙，这是我要去看，给说谢谢伟然，我中风了。啊，别啊别！One enemy remaining. 告别是什么白痴东西？再不然谁会想到你登别人的账号要打自己的聘嘛？你，You want to play? Let's play. 别上了。Reloading. 跑一下这个看起来太好玩了吧。Generate or Enemy spotted. reloading. down. Bring them down. Rest, rest. Can you rest? Rest, rest, rest. Player standing. Um, chamber is low. One enemy remaining. Chamber low, left side, left, left, left. Where are you? Well played, Bro. Nice. Ina, ina. This is digital room. Arigato. Arigato gozaimasu. 大比诶，十三比六，然后二十三杀十二十，应该是应该不会银牌吧？我刚才还以为你在讲，我刚才以为你在讲英文，然后你英文什么时候变这么好？ 你打本尊还是打本那个？本尊啊，我小号没那么好打。哦，金牌三。